piace. Vuoi un po' acqua? Poi si sposarono. Sì, ho fatto un rumore. Ok. stato sotto il letto. Ci penso io. E soltanto lui.